السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس آپ تو دوستو سال دو ہزار بائیس کا آغاز ہوتے ہی شیبہ انو کوائن کا جو برننگ کا سلسلہ ہے وہ ہو چکا ہے کافی حد تک تیز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے کچھ ایسی نیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جتنا بھی مارکیٹ میں ابھی پینک کریٹ ہے کہ شیبہ انو کو رکھنا چاہیے یا سیل کر دینا چاہیے یا اس کو رکھ کر آپ پانچ سال کے لیے بھول جائیں جتنے بھی سوال آپ کے ذہن میں فی الوقت اس وقت مسلسل آ رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا ویژن بہت ہی زیادہ کلیئر ہو جائے گا تو دوستو کچھ نیوز میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جو ثابت کریں گی اس ویڈیو کے اینڈ ہونے تک کہ کچھ واقع ہی بڑا ہونے جا رہا ہے کیا اس کی قیمت ایک روپیہ ہو جائے گی یا ایک ڈالر ہو جائے گی جتنے بھی قیاس ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کھل کے آنے والے ہیں تو دوستو بڑھتے ہیں اپنے کانٹینٹ کی طرف اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو ہماری ہر انفارمیشن سے جڑی ویڈیو ملتی رہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو اور آل کے بٹن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے تو دوستو سب سے پہلے میں کیا کروں گا سب سے پہلے میں اسکرین کو کر دیتا ہوں مینیمائز اور اب آپ سے میں نیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کے اکارڈنگ ہم یہ جان لیں گے کہ اس سال میں کتنی بار برننگ ہونے جا رہی ہے شیبا انو کوائن کی تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج پیر کے دن چودہ اشاریہ چھ ملین شپ برن ہوئے ہیں یعنی کہ آپ کے سامنے میں نے نیوز اوپن کر دی ہے پوری نیوز کا میں تذکرہ کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں fourteen point six million SHIB burn in last twenty four hours more SHIB to be destroyed today اب میں آپ سے اس نیوز کا جو پورا خلاصہ ہے وہ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ اگر برننگ کا سلسلہ انو کا اگر اسی طرح ہی جاری رہا تو جو جو کوائنز اینڈ پہ آپ لوگوں کے پاس رہ جائیں گے اس کی کیا ویلیو ہونے والی ہے لیکن بہت زیادہ کیاس یہ سننے کو آ رہا ہے کہ ہر بندہ یہ فیڈ اپ ہو کر کیونکہ دیکھیں جب آپ کی ایکسپیکٹیشن ہائی ہوں گی ایک میم کوائن سے تو آپ کو پھر تکلیف بھی زیادہ ہی آنے والی ہے تو لہٰذا آپ نے زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی نارمل مائنڈ کے ساتھ اس نیوز کو سنیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کو بہت اچھا فائدہ دینے والی ہے بہت جلد تو دوستو دوسری طرف جو آپ کے سامنے نیوز شیئر کر رہا ہوں وہ اسی کا حصہ ہے Shiba coffee company makes it second large SHIB burn اب بڑھتے ہیں نیوز کے اگلے حصے کی طرف founder of Bigger Entertainment Steven Cooper has tweeted that another two point seventy five million Shiba Inu has burn by his team meanwhile Shiba coffee company has taken یہ ٹوٹل اماؤنٹ جو برن ہوئی ہے out of circulation as well یعنی کہ اتنے کوائن کی جو سرکولیشن تھی وہ سرکل کرتے ہوئے کوائن میں سے اب ایگزٹ ہو گئی ہے اوبیسلی دوستو اگر یہی سلسلہ رہے گا کشیبا انو کوائن کے برن ہونے کا تو اوبیسلی اس کی قیمت میں اضافہ کہاں تک ہو سکتا ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں تو دوستو آپ کے سامنے نیوز کا بقیہ حصہ ہے کہ 2.75 million SHIB has been sent to the null wallet from which nobody can withdraw یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کوائن کو برن کیا جاتا ہے تو اسے ایک ایسے ایڈریس پہ سینڈ کر دیا جاتا ہے جہاں سے نہ تو کوئی وڈرا کروایا جا سکتا ہے نہ ہی انہیں اسپینڈ کیا جا سکتا ہے so in any other manner by the Bigger Entertainment team the total amount of this meme based crypto incinerated by them since other to twenty has become equal token یعنی کہ دو ہزار بیس میں اور اکیس کے درمیان جو ٹوکن برن ہوئے تھے اس کے ٹوکن کے بڑھنے کی رفتار برن ہونے کی رفتار اسی طرح ہی مارکیٹ میں اس وقت تیزی پکڑ رہی ہے تو دوستو یہ جو سٹیون کوپر ہیں یہ اکثر آئے دن ٹویٹ کرتے رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دسمبر کی ستائیس تاریخ کو بھی ایک برن ہوا اس کے بعد ایک اے ایم اے ہوا اس کے بعد اب فی الحال مسلسل اس کی جو برننگ کی رفتار ہے وہ تیز کر دی گئی ہے اور آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں اس نیوز میں کہ اسٹیون کوپر کہتے ہیں کہ اب مزید اس کی برننگ جو ہے دو ہزار بائیس کے اختتام تک جاری رہے گی تو لیٹ سپوز اگر دوستو ایسا مسلسل ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ کا جو کوائن ہے جو آپ کی سیونگ ہے وہ بہت ہی اچھا آپ کو پروفٹ دے کر کے جا سکتی ہے لیٹ سپوز اگر آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں سو ڈالر کے بھی شیبا انو کوائن انویسٹ کر کے رکھے ہیں تو یہ آپ کو بہت اچھا پروفٹ دیں گے یہ کہہ دینا کہ بول از وقت ہوگا کہ کوائن اتنے کا ہو جائے گا یا اتنے کا ہو جائے گا لیکن کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے کیونکہ شیبا ان کو یہ ایسے کہیں پھینکنے والے نہیں ہیں آگے بات کرتے ہیں decide at the end of December Cooper tweeted that in the coming sixty days جو پارٹ تھا وہ میں آپ سے انتیس یا اٹھائیس دسمبر کی ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں کہ سٹیون کوپر کہتے ہیں کہ ہم اپنی انو کی برننگ کی جو رفتار ہے اسے ڈبل کرنے والے ہیں تو دوستو دیکھیں جس طرح ڈوج کوائن کو لے کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خبروں میں رہتے ہیں اسی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ اسٹیون کوپر اس کے بارے میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ٹویٹ کرتے رہتے ہیں اور برن اور جو یہ بات کرتے ہیں اسے پورا بھی کرتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں the the the end of Bigger Entertainment burning SHIB more later in late December they SHIB burn events would take place every month this year یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ ہے پوائنٹ نیوز کے سمجھنے کا کہ would take place every month this year یعنی کہ اس سال کے ہر مہینے میں برن ہو سکتا ہے overall more than three billion was burned burn in December by various member of the Shib Inu community تو دوستو اب ان کے ٹویٹ کی باری آ گئی ہے نیچے اب یہاں سے آپ اندازہ لگا دیں کہ ابھی یہ جنوری سٹارٹ ہوا ہے دوزار بائیس کا اگر اس کے برن ہونے کی رفتار یہی رہی تو آپ نے جتنا بھی شیب انو اٹھا کے رکھا ہوا ہے شیوا انو آپ کو بہت زیادہ پروفٹ ہو سکتا ہے اور کیونکہ ریسنٹلی مجھے کمنٹ سیکشن میں ٹویٹر میں فیس بک پیج پہ گروپ میں ایک ہی میسج آ رہا تھا سر ہمیں بتائیں نہیں تو ہم سیل کر دیتے ہیں تو میں آپ سے فی الحال انو کی گرتی ہوئی قیمت دیکھتے ہوئے فور زیرو تھرٹی تھری کے قریب آ چکا ہے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ مزید بائی نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں لیکن آپ کو سیل کسی صورت ابھی فی الحال نہیں کرنا چاہیے یہ آپ کو پروفٹ دے سکتا ہے another two point seventy five million SHIB gone forever bringing our total burn یہ اس کی اماؤنٹ ہے اور since launching our campaign on October we are that to to bring تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر باقاعدہ وہ ایڈریس بھی دے دیا ہے ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جہاں پر انہوں نے اس کو بیچ دیا جدھر سے نہ تو برنگنگ بیک ہو سکتا ہے نہ یوز کیا جا سکتا ہے تو ذہن میں رکھیں کہ انو سال دو ہزار بائیس میں یا دو ہزار بائیس کے مڈ میں بھی آپ کو بہت اچھا پروفٹ دے سکتا ہے اور یہ ساٹھ دن میں سے اگر ہم دس دن نکال دیں تو یہ بڑے قیمتی ہیں اس نیوز کے اکارڈنگ یہ نیوز کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا تو جنہوں نے اس کوائن کو جو ہے برن کیا ہے ان کی میں آپ کو سمجھ لیں کہ جو کمپنی ہے اس کا ذکر بھی میں نے ویڈیو میں آلریڈی کر دیا ہے Shiba coffee company make its second large SHIB burn تو دوستو سٹیون کوپر کے جو ٹویٹ کا میں اگر دوسرا حصہ آپ سے شیئر کروں تو اس میں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ congrats to Shiba coffee company on their second large burn we will be bringing more today and I hear Bricks Buster will be doing another large one soon as well یعنی کہ وہ جو جن کو انہوں نے اگلا ہینڈ اوور دے کے رکھا ہوا ہے کوفی کمپنی کے جو اونر ہیں ان کو یعنی کہ کمپنی کے جو اونر ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ Bricks Buster will be doing another large one soon تو دوستو ذہن میں رکھیے گا اس ویڈیو کا جو مین مقصد تھا میں اپنے تمام یوزرز کو اس بات کی آگاہی دینا چاہتا تھا کہ آپ شیوا انو کو ہولڈ کر کے رکھیں کہ کچھ ایسا بڑا ہونے جا رہا ہے سال دو ہزار بائیس میں جس میں آپ شیوا انو کے ہولڈ ہونے کے ناطے اگر آپ نے ایک سال سے بھی ہولڈ کر رکھا ہے تو آپ کو بہت اچھا پروفٹ ہو سکتا ہے تو دوستو مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا جیسے ہمیں کوئی نیوز موصول ہوگی ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ حافظ